は佐野裕二スライムと出会って最弱の職業テイマーと最強の職業賢者の力を手に入れた俺はとてつもない冒険に巻き込まれることになってしまった冒険者に次ぐ現在万に近い魔物がこのファスタへ向かっているみんな15分で終わらせるぞ準備完了いつでもいいよ私の力で運ぶわさあ飛び込んで皆さん しっかり捕まっててください正気マジかよ無理するなお前テーマだろ問題ない焼き尽くせ終焉の効果僕ら誰もが秘めたる力を持ったモンスターだとして目おかしい弱すぎって意味だよな強すぎておかしいって意味だ 見つけたぞ冒険者ユージこの汚れた世界に消えよどうやら俺の能力は結構すごいらしいだからといって面倒には巻き込まれたくないのだがやってみるか天聖賢者の異世界ライフ2022年7月放送開始